Con miedo pregunté en la oscuridad, Madre, ¿cuándo callarán esos gritos y ladridos? Duerme, y desaparecerán los gritos y los ladridos. Duérmete, no tengas miedo, estamos contigo. Entendí de las palabras de mi madre que el sueño mata el miedo. El miedo existe si se piensa en él. De niño, su voz me hacía soñar, la llamaba sin ningún motivo, la llamaba tan solo para oír su voz. إننا هنا معك فهمت من أمي أن النوم يقتل الخوف الخوف لا يوجد إلا حين أفكر أنه موجود صوتها كان يجعلني أحلم في تلك السن أناديها من أجل لا شيء أناديها فقط لكي أسمعها تتكلم حين كثرت الأصوات من حولي ضاع صوتها كما ضعت في الزحام في اليوم الأول من وصولي إلى هذه المدينة لم يعد في وسع أمي الحنانه ولا العتاب